саламатсыздар ма оқушылар біздің кезектен ә, қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз әрине үшінші тарау жетінші сыныпта денелердің өзара әрекеттесуі деген жаңа тарауды бастаймыз яғни денелердің өзара әрекеттесуі дегеніміз не ол деген сөз дене бір қозғалысқа келу үшін сырттан бір күш әсер ету керек деген сөз солай ма яғни ол қандай күш қандай күштің әсерінен қозғалысқа келеді деген сұрақтарға жауап беретін боламыз сонымен қатар осы тарауда қарастырылатын ә, негізгі мақсаттарымыз бар иә ол бұл тарауда біз қандай мақсаттарға қол жеткіземіз дейтін болсақ мына көрсетілген ә, бағдарламаның негізгі мақсаттарына қол жеткізетін боламыз әрине бұл сендердің кітаптарында көрсетілген иә жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз 12 екінші және 13 үшінші параграф инерция құбылысы және денелердің әрекеттесуі сонымен қатар масса деген тақырыпшаны қарастыратын боламыз Ә, әрине бұл сабақта біз мұқияттылықпен барлық материалдарды дәптерге түртіп отырамыз және де біздің каналға тіркеліп қойған оқушылар ол сіздер үшін үлкен ә, бір ә, физика пәнін үйренуге мүмкіндік береді әрине жақсы олай болса бастаймыз бүгінгі негізгі тақырыбымызға арқау болатын негізгі тірек сөздер бұл инерция құбылысы және инерция заңы дегеніміз не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз иә және де бүгінгі сабақтан сендер не үйренетін болсыңдар әрине инерция құбылысының мән мағынасы туралы білетін боласыңдар сонымен қатар массаның өлшем бірлігі масса деп отқанымыз не жалпы массаны қандай құралмен өлшейміз деген сұрақтарға жауап таба алатын боласыңдар әрине жақсы олай болса инерция құбылыс дегеніміз не тоқталайық инерция құбылыс деп отқанымыз міне көрсетілген бір анықтамасы иә денеге басқа нелер әрекет етпеген кезде жылдамдығын сақтау құбылысы бұл инерция деп аталады дейді яғни латын тілінен аударған кезде инерция яғни бұл қозғалысты емес әрекетсіздік деген мағынаны білдіреді деген сөз мысалы бұған бір мысал келтіретін болсақ айталық егер сендер кітаптарыңды столдың бетін ашып қоясыңдар сен оған әрекет етпейінше ол келесі бет өзінен өзі ашылмайды ғой сырттан бір күш әсер етпесе сырттан бір <clears throat> әрекет етпесе ол не істемейді парақ өздігінен өзі ашылмайды деген сөз немесе дәл сол секілді велосипед иә велосипед тұратын болса өзінен өзі жүріп кетпейді ғой велосипед жүру үшін сен қандай да бір оған әрекет етуің керек деген сөз немесе мына бір суретке қарайықшы міне бұл суретті қарап тұрғанымыздай бізде не берілген мына арбаша берілген иә міне арбашалар берілген арбашалар үш жағдайда қарастырылған бірінші мынау ә, топырақ яғни құм себілген жол және екіншісі тағы кішкентай кедергісі бар жол және ешқандай кедергісі жоқ жол үш жол көрсетілген мысалы бірінші жағдайда қарайтын болсақ мына топырақ бар иә бұған кедергі не бар күші бар нәтижесінде бастапқыда мына жерге болса соңғы неміз осы жерге келді міне не істеді жай болды өйткені бұған не болды әрекет етті сырттан бір күш әсер әрекет етті ол қандай құмдар деген сөз ол жай болып қалды ал енді астына құм емес бір ә, құмға ұқсас бірақ не кедергісі аз бір төселді да ол кезде не істеді міне ұзақ мынаған қарағанда баста не істеді құмға қарағанда шамалы ұзақтау жол жүрді деген сөз бірақ жылдамдықтар бірдей міне бірдей жылдамдықпен қозғалады иә салмақтары да бірдей биіктіктері де бірдей міне ал енді ешқандай кедергі болмаса ол не істейді екен міне бұдан да ең ұзаққа барды яғни бұған бұл суретке қарау арқылы біз не түсінеміз сырттан бір күш әсер етпесе ол не істемейді екен ә, қозғалысы келмейді бір және ол түзу сызықты бір қалыпты қозғалысын сақтайды деген сөз мысалы мына суретке қарайтын болсақ ешқандай күш әсер етпеді оған қарсы күш міне төселген жоқ таза жолды ол түзу осы жерге дейін келді деген сөз ал мына жағдайда мына жағдайда бізде не істеді қандай да бір күш кедергі әсер етті нәтижесінде ол не істеді ә, осындай бір жерге ғана келді деген сөз ал бастапқыда құм төселген кезде оған үлкендеу күш әсер еткендіктен не істеді ол жай жүрді деген сөз бұл дегеніміз инерция құбылысы деп жатқанымыз сонымен нені түсіндік сырттан күш әсер етпесе ол қозғалысы келмейді немесе ол түзу сызықты бір қалыпты қозғалысын сақтайды яғни мынау ең соңғы суретіміз соған мысал бола алады ешқандай күш әсер еткен жоқ таза жол бір қалыпты қозғалып, қозғалып осы жерге дейін келді деген сөз иә немесе иә жол бұрылысындағы автомобильдің қозғалысын айтсақ болады мысалы ә, не істеді артыңғы дөңгелегіміз қатты айналған сонша иә ә, ол не істеді бұрылыс жасап жатыр міне мынандай бір қатты бұрылыс жасап жатыр бұл кезде бұл кезде мынау алдыңғы дөңгелек ешқандай бір күш әсер етпегендіктен не істемейді ол бір жерде тұра береді деген сөз деген сөз окей немесе жаңа суретіміз міне қарайтын болсақ енді қарайық бізде үш жағдай қарастырылды бірақ үш түрлі жағдаймен бірінші жағдайда қарайтын болсақ барлығына не істеді ә, бірдей жылдамдық берді міне барлығында бірдей жылдамдық берілді және бірдей құм төселген жерге құм төселген кедергі жасалған бірақ біріншісінде ә, салмағы екі болса үшіншісінде екіншісінде үш үшіншісінде төрт иә салмағы үлкен енді не істеді осы жерде қарайтын болса, қозғалыс жасаған кезде ол мына жерге дейін қалды неге өйткені оның массасы аз болғандықтан ал екіншісінде оған көптеу масса артқан кезде ол көптеу жол жүрді неге өйткені мынаның салмағы көп болған сайын ол өзіні ә, белгілі бір ұзақтыққа дейін бара алады екен да немесе оның салмағын арттырды тағы төртке арттырған кезде үшінші жылдамдығымыз ә, құмды өйткені құмға құмның бұл барбаға әсер ететін күшінен үлкендеу болғандықтан бұл не істеді дәл осы жерге дейін қозғалып келді деген сөз яғни массаға да тура пропорционал екендігін осы жерден білсек болады екен иә және де осы масса деп отқанымыз не ә, оны қандай әріппен белгілейміз иә жалпы немен өлшейміз деген сұраққа он үшінші параграфқа тоқталамыз он үшінші параграфты жазып қоямыз денелердің өзара әрекеттесуі масса және денелердің массасын өлшеу деген тақырыпша тоқталамыз бұл жерде денелердің өзара әрекеттесуі деп не деген сұраққа біз қазір кішігірім бір видео көрейік иә? одан кейін жалғастырамыз арбаға серіппелі пластинканы бекітеміз содан кейін оны иіп жіппен байлаймыз осыдан кейін иілген пластинкаға тағы бір осындай арбаны тиістіріп қоямыз да жіпті кесеміз арбалардың екеуі де екі жаққа ажырай қозғалады. Арбаның жылдамдығын өзгерту үшін екінші дене керек болды. Арбалар бір-біріне әрекет етеді, яғни олар өзара әрекеттеседі. Демек бір дененің екінші денеге әрекеті бір жақты бола алмайды. Екі дене де бір-біріне әрекет етеді, яғни өзара әрекеттеседі. Арбалар әрекеттескеннен кейін әр түрлі жылдамдық алады өзара әрекеттескенен кейін аз жылдамдық алған арба туралы ал екінші арбаға қарағанда массивтілеу деп атайды. Оның массасы үлкен. Өзара әрекеттескеннен кейінгі жылдамдығы үлкен арбаның массасы кіші. Өзара әрекеттесу кезінде дененің жылдамдығы не ғұрлым аз өзгерсе, оның массасы сол ғұрлым үлкен деген сөз. Мұндай денені аса инертті деп атайды. яғни осы видеода көргеніміздей жалпы денелердің өзара әрекеттесуі деп жатқанға толық материал мәлімет алды деп ойлаймын енді қарайық бізде жалпы күнделікті өмірімізде ә, осындай бір процестер болып жатады иә міне мынау секілді иә ә, суреттегідей немесе бұл секілді болмаса мынандай бір процестер көріп отырамыз иә бұл деген сөз не жалпы екі дене әрекеттескен кезде қайсы бір дененің массасы үлкен болса ол дененің жылдамдығы аз қозғалады ал массасы аз дене үлкендеу қозғалады деген сөз мысалы мына екі ә, суреттегі иә екі баланың несін қозғалысын көрсек болады деген сөз ә, немесе мына жерде денелердің өзара әрекеттесуіне байланысты бір бір тоқталып кетсек болады мысалы мына бір суретте екі дененің массасы бірдей иә нәтижесінде не болды олар бірдей арақашықтыққа орын ауыстырды деген сөз бастапқыдан ал егер екі дененің массасын екі түрлі жасайтын болсақ ол кезде қалай қозғалады әрине ә, массасы кіші дене міне көріп тұрғанымыздай ұзақтау арақашықтық жүреді ал массасы үлкен дене аз арақашықтық жүреді деген сөз бұл арқалы біз нені білеміз денелердің өзара әрекеттесуі деген сөз яғни ол дененің массасымен тура пропорционал жылдамдығы деген сөз мына бір суреттен көріп тұрғанымыздай иә папасы мен баласы иә әкесі мен баласы әрекеттескеннен кейін міне қарайтын болсақ арақашықтығы бар болғаны аз ал баласымен арақашықтығы ұзақырақ болды иә мынау л біріміз ұзын болса л екіміз қысқа болды деген сөз бұл неге байланысты әрине бұл қозғалыстар ол денелердің массаларына тура пропорционал болғандықтан деген сөз түсіндіре алдық па ары қарай ә, мына бір суреттен де дәл осы кітаптарында бар алып көрсетейік дедік яғни кітаптарында көріп тұрғанымыздай мына денелерге бірдей денелер иә оған әртүрлі масса артқан кезде не істеді бастапқыдан мына бір денеміз аз арақашықтық жол жүрді міне ал екінші денеміз үлкен арақашықтық жүрді себебі бірінші денедегі массамыз аз екінші денедегі масса үлкен болғандықтан түсіндіре алдық қой ал енді бізде дененің массасы дегеніміз не деген сұрақ туындайды дененің массасы деп отқанымыз сол дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шама деп атаймыз масса қандай шама дейтін болсақ естеріңде болса скаляр векторлық шама деген бар еді масса бұл скаляр шамаға жатады мысалы сенің массаң неше десе пәлен килограмм дейміз оның бағыты жоқ қой яғни скаляр шама деп жатқанымыз тек қана сандық мәнмен анықталатын шамалар және оны қандай әріппен белгілейді дегенбіз міне м деген әріппен белгілейміз массаны м әріпімен белгілейміз өлшем бірлігі килограмм окей өлшем бірлігі килограмм болып келеді деген сөз енді осыған байланысты бізде мынандай бір формула тұжырымдаймыз яғни денелердің өзара әрекеттесуі кезінде жылдамдықтардың өзгерісі жаңа айттық иә біз неге байланысты дедік дененің массасы оның жылдамдығына тура пропорционал иә мысалы осы форманы жазып қоямыз бұл жерде ә, қарайтын болсақ бірінші дененің массасы екінші дененің жылдамдығына қандай шама болды тура пропорционал ал екінші дененің массасы бірінші дененің жылдамдығына тура пропорционал болды деген сөз бұны біз қалай жазсақ болады бүйтіп жасақ болады иә масса біріміз жылдамдық бірге тең масса екіміз жылдамдық иә жылдамдық екіге тең болады деген сөз иә осылай түрлендіру арқылы бұл негізгі формуладың қатынастарын алсақ болады деген сөз ал енді бізде жалпы массаны қандай немен өлшейміз дедік әрине өлшем бірлігі килограмм дедік міне массаның өлшем бірлігі килограмм халықаралық бөліктер жүйесін яғни си жүйесі деп атаймыз немесе хбж деп келеміз бұның массаның өлшем бірлігін килограмммен өлшейміз ал енді ә, массаның қандай өлшеу бірліктері бар дейтін болсақ міне көріп тұрғанымыздай бір центнер бір тонна немесе бір грамм немесе бір миллиграмм деп қарастырсақ болады ол кезде барлығын неге түрлендіреміз әрине килограммға түрлендіреміз бұл дегеніміз қарайтын болсақ бір центнеріміз міне иә жүз килограммға тең болады екен 100 килограмм біз естерінде болса 7-ші кластың басында я, иә, стандарт тұра келтірген кезде дәрежемен жазған кезде қалай жазық міне 2-0 болғандықтан 10-ның 2 дәрежесі килограмм деп алсақ болады ал енді бір тоннамыз ол 1000 килограммға тең бұны қысқартып 10-ның 3 дәрежесі килограмм деп алсақ болады 1 граммда неше килограмм бар екен әрине бір граммда әрине нөл бүтін килограмм ол деген сөз деген сөз неге болды себебі алдында артында болса плюс дәреже алдында болса минус дәреже болатын иә естеріңде болса килограмм ал милли килограмм болатын болса миллионнан бір деген сөз ол деген сөз оның минус алты дәрежесі деген сөз түсіндіре алдық қой яғни бұл массаны өлшеу бірліктері деген сөз енді ары қарай қарастыратын болсақ мына жерде таразылар көрсетілген міне әртүрлі иә иіндік таразы электронды таразы иә осылай біз қарастыра береміз ә, енді біз мына пысты таймға келмей тұрып сендерге тапсырма мысалы мына жерде бір тапсырма берейік қалай дейміз ә, бізде мысалы айталық 600 центнер неше килограмм болады және жиырма бес граммды неге айналдырамыз килограммға айналдырамыз одан кейін барып бізде айталық нөл бүтін жүзден жиырма бес тонна неше килограмм болады бір бүтін жүзден жиырма сегіз грамм неше килограмм болатындығын барлығын неге түрлендіреміз килограммға түрлендіру арқылы анықтаймыз түсіндіре алдық қой осы тапсырмалар орындаймыз одан кейін барып бізде міне пысықтау тайм дейміз жалпы кітаптарында жаттығу берілген осы пысықтау таймдағы есептерді орындаймыз түсінбеген жерлерің болса әрине сұраңдар және де осы орындаған тапсырмаларыңды міндетті түрде ұстаздарыңа мұғалімдеріңе міндетті түрде жіберіңдер оқушылар біз жаңа тарауды бастадық сол себепті барлық есептерді шығарып иә сұрақтар болса сұраймыз ұстаздарымнан және де түсінбеген жерің болса міндетті түрде комментарий ретінде қалдырсаңдар да болады бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар